So all right. everything is okay. You have recently passed your 12th class and you are approaching about college. In college, obviously you are searching for girlfriend. Before making the girlfriend, you have to keep some points in your mind.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 नज़रों में माइनर पर्सन कंसिडर किया जाता है माइनर नाबालिग अगर नाबालिग के साथ कुछ भी करते हैं तो वो वर्ड होता है वो वैलिड नहीं माना जाता वो कंसिडर किया जाता है कि इसको बहका के इसको अपनी बातों में लेके इसके साथ ये सब किया गया है ओके तो make sure that she is above the age of eighteen year old अब एज का कैसे पता करना है उसकी क्या एज है it's not my work okay you have to do this work डी देखो उसकी मार्कशीट देखो बर्थडे पूछो whatever it is it's not my work okay moving on the next point the next point is consent consent मर्जी जिसको हिंदी में मर्जी कहते हैं किसी की सहमति ओके किसी की सहमति किसी की मर्जी से कोच भी सो गर्लफ्रेंड बनाई है तो रिलेशनशिप फिजिकल रिलेशनशिप्स कॉमन है sexual intercourse kiss even touch तो मेक श्योर दैट ये जितनी भी चीज़ें हैं आप मर्जी से बनाएं उसकी मर्जी से अगर आप उसकी मर्जी के खिलाफ बनाते हैं ये चीज़ें उसकी मर्जी के अगेंस्ट करते हैं तो आपको रेप की कन रेप की डेफिनेशन में कंसिडर किया जाएगा ओके रेप कि आपने रेप किया है under section 375 C of IPC और आपको इसके लिए 10 से लेके 14 साल तक की सज़ा हो सकती है यस सज़ा हो सकती है ओके तो ये तो हो गए कुछ पॉइंट्स okay, अब कुछ देखते हैं हम कंसिक्वेंसेज इसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं अब अगर आप इन चीज़ों को फॉलो ना करें तो सो फर्स्ट थिंग इज़ अगर आप 18 साल से नीचे के पर्सन के साथ कुछ कोई भी रिलेशन बनाते हैं तो आपके ऊपर पोक्सो एक्ट लग सकती है okay POCSO protection of child from sexual offences इसमें क्या होता है जितने भी बच्चे होते हैं उनके साथ अगर कोई रेप करता है आई I मीन mean, कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है इवन उसकी कंसेंट से भले ही उसकी मर्जी से तो आपको पोक्सो एक्ट के तहत कंसिडर किया जाएगा और आपको इसमें 10 या 12 साल की सज़ा हो सकती है डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना हरासमेंट किया है कितना एक्सप्लोइटेशन किया है ओके सेकंड पॉइंट है कंसेंट अगर आप बिना कंसेंट के कुछ भी करते हो उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करते हो तो वो रेप की डेफिनेशन में कंसीडर किया जाएगा okay so these were the points follow them and make your girlfriend so that's conclude the video and it's all about making girlfriend okay so I am going to make more videos mean you don't forget to stay stylish and stay aware I will see in the next video bye